Saluton al cio, jen ivo dia via dio, kai hodia ni movigas, ni ne plu estos en ci domo en Šečecino. Mi preskal ciam fregesas didi tiu nomon giuste. Am, kai hodia ni revenos al Berlino, sed mal bon chance, mi e bona amico, li devas fore lasi nin, ci vi havas lasta in vorto in por miei spectantoi, Jesse? Ne vorte, uh, simple uh, eh, bracumo. Oh. Oh. <laughs> yes, es es bonege vidi lin, sed li promeses che ciam li revenos post kelkai monato li restaudos la Commodore 64 kai sendos bildo in ni por ke ni vidi vidigen do nun ni simple devas for paki ne ein pakajo in kai komenci la voyon al berlino do mi spos ke ni nun devas gisi nian domon ci tie kai idi al berlino ki e chak promeses ke mi havos liton mi estas en berlino kai mi fakte vizitos sa uh, video muzeon la chak gi estos ege interesa sed uh, chak havas strange gusto in ni vedos Ehm... Hei! Do ni nun feke aliras, kei vi poves vidi, Zakola eses tie, Chuck, Sophie, kai kelkai aliai Rasmus... vi iam vidis lin in la filmo? Mi credes ke ne, sed ien li. Ah, kai estas nia tre bela graficisto, ah, kai estos alia, ah, Louis es tie. Do ni aliru! do es estas alia youtubisto tie do ni nun estos en la filmo de uno de la alia ĉu ne kiu estas ĉi tiu aĉulo eh, kiu estas tiu aĉulo vi estas la aĉulo aĉulo bonvenon la chaoso de Berlino ni es la mezo de la train stacidomo ĉi tie kaj mi Alexanderplatz yes Alexanderplatz Kai ni iras tie nun laŭ ne <laughs> mi ŝercas mi credes che mi quasi al baldo en iros Jurassic Park. Hey, ci tu a che video blogisto stellas mi un materiale. Oh, mi devo <laughs> Oh, estas Zelda. Bon vol movu vi un dikan capon. Mi vol skill mi Zelda. Ah, oh, Dio mio. Bone, oh, rigardo le maculo in sur sia visaggio, ili esses al fec. Do ni nun esas en la Esperanto... Ne, ne, Mi presco diris la Esperanto Museo. Ni nun esas en la Video Ludo Museo. Ca esas quelca alia Esperantista choi citie. Ien uno. Ah, saluton. Saluton, yes, bona. Ču vi vos diri ion profundan? Ah, do, mi ne sias. Puto esa suficie. Ok, ah. <laughs> bona, bona. Bom, venon la Campo Tia Ludo Museo. Mi esas Chuck Smith. Mi vidos vin hodio. Uh, Antao ni comensas, mi volas demandi um, kiwin video ludo in vishatas. Kapu in, nepre. Nepre. Kion li video vi in vishatas? Ah, <laughs> uh, mi shatas a uh, principe tiu tre exotica in sexa in ludo vi pos ludi in leto. <laughs> Exemple, por favor, exemple. Exemple? Ču vi ne ludis kun mi antao? Či <laughs> tiu esas freneze, oni ludis shakon per kartoj, post wow. Tio fakte estas moja sen. Do tio estas la nua formo de la interneto, ĉu ne? Juste. <laughs> Do ni vidas ke antaŭ uh, pli ol cent jaroj oni jam volis ludi eksterlande internaciajn ludojn, kaj imagu ke iu ludas en Usono kontraŭ iu en Rusio oh, wow. kaj daŭras monatojn aŭ no, eĉ jarojn por unu ludo. Wow. Ĉu povas imagi tion? Wow. Do tio temas pri iu filmo en kiu tiu junulo volas um, haki iun uh, grandan commercian sistemon kaj preskaŭ komencas la trian mondmiliton. <laughs> mi tre um, uh, rekomendas rigardi ĝin. Um, tio ne estis uh, komerca sukceso, do imagu ke vi neniam ludis komputiludon antaŭe, ke vi venas ĉi tien, vi vidas stress rotate left, rotate right, kaj fire missile. Kio? Kio? Tute ne komprenas ŝin. Kaj oni pensas, nu, oni testo lu do interneto just in I mean come on, he tests in and up and down that gym. Um Lilja test is gym. The problem is that Chiwi Lilja amigo is ingeniero eh Chiwi he did is oh, es bonega ludo! a eh, lu do. He came in la tranqueo and the new one is no Ja tio fatte as la unua ludo de Atari. Kai nun ni ludas a uh, mi sposa sufiche mal ludon, gi nomi just Pain Station. Minas cias kiel eble pro tio ke gi povas da kausi iom da doloro, sed ni vidos. Du, uno. Uh, Q4 class is made. So, oh, I'll a chance Yeah? yeah, yeah, yeah. I get you. Can you try for Sirius Catalan Malanta la Batiro? Can you fix this for me? Yes, yes, close chance him. Banju Katsol! Did you have a sample of that one, Joseph? Ah. Feet to the nephalus, cut him in, ask him to

Trem? Trema. Ovek. Ovek Wat? ni bolas. Se tresas tiel. Se Wat? Minurët se vësë barmet sonë. Që Wat? me që së strefa? Ne, barmet Wat? se zisë. Mi që më bëj Wat? een kam bëj! Mi një parës Wat? zisë që zbërë dhe në. Nossa! Give us a tiramisu. Oh, I can't que é What just do? This is... Oh, oh, fuck! Oh, oh, Ola! Tu obla do loro, para obla do loro. Oh! tinha varnegas? Oh, oh, oh, ah, que que que que que que que que que que que que Oh, ah! que que que que que que que que que que que que que que que que Oh, ah! que oh, que que que que que que Manchmal kannst du kommen. Weil gar wenig. Und wir Paniacho. Bin ich auch. Yeah. Nulla vizzo de Elena, cae anca Rasmus, do fin fine ni vidos cio ocasas en vera amri lato. Ciu <laughs> vi volos montri vian manon? No, yes, eh, se vi insistas. Uuu, uh, rigadu tion. Vera viro. <laughs> Mangio tion! <laughs> Mi diru tion. Però <laughs> dinde Jesse ne esas ci tie por steli tion, mi credes che li petus al ni distri la helpisto in ci tie. Mi facto, esas la helpisto, do tion ne bone funccios. Yes, Spectrum! Oh.